Sean Dominion. Hi YouTube, saya Sean. Alright, dah lama kita tak jumpa eh. So uh, kerana busy-busy sikit lah Tengok rambut pun dah mula panjang balik So hari ini saya ataupun Sean ataupun Sean the Mania sebagai What's Man Do kita teruskan misi kita untuk membuat apa yang lelaki buat dan hari ini memang istimewa sikit kerana benda ni saya rasa bukan semua lelaki pun boleh buat lah tetapi ni memang barang best barang memang best kalau anda dah baca title patut anda dah tahu barang ni best mana kan so sebelum kita pergi ke tempat yang ni Tempat ni memang rahsia Memang rahsia Tak boleh bagi orang tahu So Dia punya features keselamatan pun memang tinggi So sebelum kita nak pergi ke tempat ni Kita kena matikan alam dulu Okay jom kita lihat ya Okay so tempat ni dijaga rapi ya So bukan sebarangan orang boleh masuk Cuma orang yang Cuma orang yang tersendiri ataupun orang yang terpilih saja Sama ada bos ataupun technician ataupun orang yang manage tempat ni saja. So kita uh, offkan alarm dia dulu, disarm. Please enter your password. Okey, saya boleh dia bagi tahu anda password dia kerana anda tak tahu tempat ni pun. Ha. Ah. Okey, dah disarm dah. Dah boleh masuk. Alright. So jom kita pergi pula tengok uh, tempatnya apa ini. bukan saja ada alarm sistem uh, ah, dijaga dengan alarm sistem. tengok kunci dia banyak ni so anda tahulah berapa banyak lock yang kita kena ada right jom kita buka Okey guys, kita dah masuk ke dalam sini dan kalau anda boleh dengar bunyi bising kan? Ha, apa benda yang bising-bising tu? Inilah apa yang Sean akan buat pada hari ini. Ha, kita bagi anda lihat. Nampak tak? Ha, nampak tak? Inilah dia mesin-mesin. Mesin-mesin cetak wang. Cetak wang. Ya. Yeah. Ni kita panggil apa? Ini adalah mining machine. Ataupun kita kata Bitcoin mining machine. Ini apa yang kita dapat daripada mesin-mesin ni sebenarnya dia boleh uh, dijual dengan harga yang tinggi so that's why kita ada orang buat yang ni so tugas Sean pada hari ni apa? tugas saya pada hari ni adalah untuk uh, untuk membersihkan uh, mesin-mesin uh, yang ni uh, diharapkan anda boleh dengar lah sebab bising kan di sini So mesin-mesin dia macam ni Kita boleh panggil mesin ni sebagai Super komputer. So dengan mesin-mesin macam ni lah Dia dapat menjana pendapatan Alright, kenapa saya nak bersihkan mesin dia ni Kerana uh, Sambil-sambil uh, tu anda lihatlah mesin tu ya ha, Beginilah keadaan mesin Mesin-mesin ha, Banyak yang tak jalan Kerana uh, disebabkan dia terlalu panas Dia ada masalah teknikal sikit kena kena servis lah dan inilah keadaan tengok dia cukup kotor nampak tak kotor memang kotor teruk ini semua hal abuk lah nampak Ii, tengok ha, nampak so hari ini Sean akan uh, membersihkan mesin-mesin yang ni dan pastikan mereka berjalan seperti biasa ha, ini yang berjalan yang tak berjalan tu kita kena servis balik ini yang berjalan ha. Legendary Okey, beginilah keadaan mesin yang dalam keadaan yang sangat kotor. Nampak? Debu-debu dia. Oh, memang kotor. So, kita nak bersihkan dia dan jadikan dia balik macam ni. Ni memang kotor lah debu dia. Tengok. Oh. Tengok tak? Ui. Memang kotor gila lah ni Nampak? So disebabkan banyak habuk-habuknya Nanti kita akan uh, menggunakan air compressor yang ni lah Untuk bersihkan dia Dan ini adalah dashboard saya Alright, dashboard Untuk bersihkan habuk-habuk tu Nanti saya akan tunjukkan caranya macam mana Okay, so sekarang kita dah buka mesin yang ni. Inilah mesin mining ataupun uh, ni brand dia N Miner L3. Dia memang ada banyak ada banyaklah jenis, ada jenis untuk uh, mine Bitcoin, Ethereum macam yang ni Litecoin. So sekarang keadaan dia memang sangat kotor lah. Kita akan buka ni, ini power supply. Inilah mesin dia kita akan buka uh, dua-dua uh, ni lepas tu kita akan bersihkan dalam tu hilangkan uh, habuk-habuk uh, yang ni uh, supaya dia tidak panas kerana bila dia panas dia akan uh, menyebabkan mesin ni hang lah dan kalau bernasib tak baik uh, bot-bot uh, di dalam pun akan terbakar kalau dah bakar you akan kena repair lah mahal lah. Okey, mula-mula kita cabutkan wayar dia dulu. Asingkan power supply dengan mining machine. Alright, Wayar dia di sini. Kita cabut dulu. Ah, ni power supply. Sekarang kita nak buka ni pula. Nampak? Screw. Jom kita lihat isi dalam Kotor kan? Haa ha, Nampak? Bahagian inilah yang kita kena bersihkan Ni debu-debu dia Haa Kita kena bersihkan ni Mesin-mesin ni tak boleh dibuka sebarangan eh. Disebabkan kalau anda buka Anda nampak tak? Dia ada ni Warranty sticker ha, Warranty sticker dia Kalau dah buka memang warranty dia spoil lah Tapi kita tahu repair So kita boleh buka Jom kita lihat keadaan di dalam dia macam mana Saya ni nampak. koto Dia sepatutnya kena bersih ni. Dia kena bersih, kena angin kena lalu daripada sini baru dia boleh sejukkan bot-bot di dalam ni. Nampak? Dah begitu tebal lah tengok. Oi. Eh, nampak nampak. Eh. Ah. Ih, nampak. Eh. Ah. belakang dia Nampak? Dia bersih sikit kan Sebab daripada depan Dia dah sangkut dah banyak So daripada belakang dia Dia bersih sikit Sepatutnya dia macam ni tau Alright Sekarang kita keluarkan bot ni Kita tengok ha, Di sini ada empat keping empat keping bot ha, Nampak foto. Uh. Nampak? Uh. Ini memang dah betul-betul kotor lah ni. bahagian dalam dia nampak ok so sekarang kita nak hidupkan benih dah penuh angin dah penuh so kita dah boleh mula membersih dah alright jom kita membersih haa sekarang dah bersih kita pasang balik dah bersih ya nampak ah, hilang debu-debu dah sinar-sinar nampak so dah hilang debu tu dia dah tak panas lah supaya dia Uh, terus beroperasi dalam 24 jam sehari ya dan mesin-mesin yang ni memang dia tanpa henti ya kalau henti pun mungkin seminggu dua minggu sekali saja henti pun mungkin sejam dua tak lama sebab you tahu lah kan semakin lama dia henti semakin lamalah anda tak dapat income seterusnya ni pula kita akan balik So sekarang yang ni dah dibersihkan dan kita akan kembalikan dia kepada rack nanti. So inilah apa yang Sean katakan ini adalah what's man do. Tengok. Betul dia kan? Ha. Tengok tangan Sean. Ah, hitam. <laughs> so what's man do memang eager lah. Kita kata 3D job pun kita buat. Dangerous, difficulty dengan dirty. Ha, itulah yang bahaya yang kotor, yang susah. Memang lelaki buat. Ha, right. So sekarang kita akan pasang balik dan selesailah kita punya video pada hari ini. Tetapi Sean tetap kena bersihkan semua-semua mesin yang ni dulu. Yang saya tunjukkan satu tapi saya kena bersihkan banyak. Alright, kita jumpa lagi. balik So lah keadaan dia Ni dah hijau Dan hijau Cantik Nampak dah bersih-bersih dah Okay, so begitulah keadaan uh, cara Sean buat atau, ataupun salah satu kerja Sean sebagai lelaki lah what's man do so Sean Demania what's man do so itulah salah satu kerja yang Sean buat bersihkan uh, mesin melombong ataupun mining mesin ini dan juga uh, maintain lah selepas kita dah bersih kalau dia tak jalan kita akan servis kita akan check balik reset semua pastikan everything is good dan kita tengok tangan aku hitam tu kan <laughs> ha. dan itulah debu-debu yang yang ada ataupun yang kita bersihkan daripada mesin-mesin dalam satu unit ni ada 40 mesin So biasa kita panggil lot kecil lah Kalau lot besar boleh tampung 100 unit Dan kalau besar lagi lebih daripada tu lah So Sean kena bersihkan semua 40 biji yang tu Dan kena pastikan dia berjalan Dan sebelum kita berakhir uh, Kita punya channel ataupun kita punya video kali ni Kita buat sesuatu pada debu tu ya Alright kita tulis sikit Oh tak nampak Sean. Dominion. Sean Dominion. Alright, kepada anda yang minat pada channel Sean, jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Sean Dominion. 板。